beber água não achei Achei foi a Alice que no tororó deixei Aproveita minha gente que uma noite não é nada Se não dormir agora, dormirá de madrugada no tororó Beber água não achei Achei foi a Alice que no tororó deixei Sozinho eu não fico e nem devo ficar Pois tenho a Alice para ser o meu par Ó oh, Alice, ó oh, Alicinha Entre nessa roda ou ficará